Hello, uh, selamat datang ke Mr. Mat Channel dan untuk update video pada kali ini uh, Mr. Mat menjelajah ke kawasan Dun Limbahau di mana ada enam kawasan kita akan lawati untuk uh, kami uh, buat hebahan uh, hebahan umum uh, di sekitar beberapa buah kampung di sana uh, jadi uh, ini merupakan sekolah Saint Mary di mana kita melalui ini jalan uh, lama di jalan lama papar nah, ini di Kedah kapas dan uh, kita punya hebahan kali ini ada beberapa apa beberapa hebahan yang kita laksanakan uh, terutama sekali di kawasan ini di mana kita uh, menghebahkan mengenai proklamasi darurat dan juga kita juga buat hebahan mengenai SOP PKP dan juga norma baru. Okey, tanpa buang masa kita bersama kita ikuti ini video dan jangan lupa untuk subscribe, like, share ini Mr. Mat channel punya video. Sama-sama kita saksikan. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah pengumuman daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah sila ambil perhatian. Berikutan dengan peningkatan kes dan kematian akibat COVID-19 pada masa kini, Perintah Kawalan Pergerakan telah dikuatkuasakan dan sentiasa menjaga jarak sekurang-kurangnya 2 meter dari orang lain. Sila pantau tahap kesihatan diri dan keluarga anda terutama golongan berisiko tinggi dari semasa ke semasa. Antara intipati pemakluman darurat ini adalah Darurat yang diisytihar bukan satu bentuk rampasan kuasa tentera. Perintah berkurung juga tidak akan dilaksanakan. Darurat ini juga perlu untuk dilaksanakan bagi mengekang penularan COVID-19 daripada menjadi lebih serius. Kerajaan awam akan terus berfungsi dan penguatkuasaan keselamatan serta ketenteraman awam akan dipertingkatkan. Perdana Menteri Malaysia pada 12 Januari 2021. Antara intipati pemakluman darurat ini adalah Darurat yang diisytihar bukan satu bentuk rampasan kuasa tentera Perintah berkurung juga tidak akan dilaksanakan Darurat ini juga perlu untuk dilaksanakan bagi mengekang penularan COVID-19 daripada menjadi lebih serius Ah Ini merupakan uh, jalan lama bagi uh, jalan lama bagi KK dan uh, pembinaan Pan Borneo sedang rancak sekarang uh, dengan kamu tengok ini uh, video ni uh, kamu nampak di sebelah kanan kamu tu uh, sedang rancak dibuat uh, pembinaan dan uh, ini mas jalan masuk ke uh, Kokopon Uh, terus ke Kaiduan dan juga ada ada beberapa pusat peranginan di situlah. Uh, jadi sini juga banyak juga kebun-kebun ada di sini. Nah, kamu saksikan uh, rekaman ini. Bagi memutuskan rantaian COVID-19, marilah sama-sama kita mengamalkan perkara berikut. Amalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan elakkan 3S iaitu kawasan sesak, sempit dan simbang secara dekat. Amalkan pelindungan diri 3W, iaitu wash, kerap mencuci tangan, W, memakai pelitup muka dan one sentiasa berwaspada. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web www.mkn.gov.my. Pengumuman mengenai pengisytiharan darurat telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia pada 12 Januari 2021. Antara intipati pemakluman darurat ini adalah Darurat yang diisytihar bukan satu bentuk rampasan kuasa tentera. Ketenteraman awam akan dipertingkatkan. Aktiviti ekonomi akan terus berfungsi sepanjang tempoh darurat tertakluk kepada pematuhan SOP. Okay, selesai di uh, info on wheels uh, di kampung Kokopun dan Manggis, kami keluar ke jalan besar uh, dan menuju ke kampung Ganak lah. Namun sebelum ke kampung Ghana tu Kami singgah dulu di satu gerai buah Di tepi jalan uh, Di jalan besar uh, Di sebelah apa yang berlakunya ada pembinaan Van Borneo Pengumuman mengenai pengisytiharan darurat telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia pada 12 Januari 2021 Antara intipati pemakluman darurat ini adalah

Ah, melalui jalan uh, Pan Borneo lah. Okay, kita saksikan bersama. Antara intipati pemakluman darurat ini adalah darurat yang diisytihar bukan satu bentuk rampasan kuasa tentera. Perintah berkurung juga tidak akan dilaksanakan. Darurat ini juga perlu untuk dilaksanakan bagi mengekang penularan COVID-19 daripada menjadi lebih serius. Bagi membendung COVID-19 dengan lebih berkesan, untuk maklumat lebih lanjut, sila layari laman web www.mkn.gov.my. Terus komited budayakan norma baru. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Kita mesti menang. Kita jaga kita. Mesej ini dibawakan oleh Jabatan Penerangan Malaysia. Dah tahu ini nursery kah atau memang peminat tegar bunga? Memang cantik dia punya bunga lah. Orangnya tiada apa sayang. Saya mau tanya harga. Parti pemakluman darurat ini adalah darurat yang diisytihar bukan satu bentuk rampasan kuasa tentera. Perintah berkurung juga tidak akan dilaksanakan. Inilah ni kalau di Sabah ni perkampung perkampungan dia berpecah-pecah jadi kita terpaksa turun dua tiga kali lah untuk buat uh, hebat umum. Uh, next stop ni memang yang last lah. Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia pada 12 Januari 2021. Antara intipati pemakluman darurat ini adalah darurat yang diisytihar bukan satu bentuk rampasan kuasa tentera. Selesai sudah kami buat uh, hebahan umum di enam buah kawasan di kawasan uh, Dun Limbahau uh, Dun Limbahau ni Dun Baru lah di pilih kawang bat itu pilihan lo itu itu yang jalan di taman-taman itu oh sana ah. ya tapi tidak tahu kita mesti kata lagi itu merupakan jalan yang tembus ke kampung Kawang daripada Kopimpinan dan uh, dalam perjalanan tu kami punya JV ini uh, menceritakanlah sedikit mengenai sejarah macam mana Kawang kampung Kawang tu uh, bagaimana ada warga kaum uh, masyarakat uh, Bajau Samah di situ dan pada asalnya kalau ikut cerita adalah asalnya tu uh, kawasan Kawang tu daripada uh, dihuni oleh uh, orang kaum dusun kawasan dusun tapi disebabkan kalah pertarungan uh, jadi diorang terpaksa berpindah dan kawasan itu diserahkan kepada masyarakat uh, Bajau uh, itu dia punya sejarah lah dulu-dulu punya sejarah saya pun nak tahu uh, macam mana tapi itulah dia dia punya sejarah kampung dia lah uh, jadi uh, ini jalan ini tembus ke kampung Kawang memang kalau kau tengok memang dia macam jalan keningau berbukit-bukit um, memang kalau yang nak biasa kalau malam kan kena hati hati lah sebab uh, dia ada lampu di situ agak seram juga lah kalau ikut lalu laluan ni okey sampai sudah kawang jadi uh, sampai sampai di sini jelah video kita uh, kita bertemu di update video yang akan datang peace out